شهر تشرين ثاني من سنه 2020 باحد الاجتماعات اللي صارت في وزاره الخارجيه الروسيه بحضوري وبحضور رئيس هذه الشركه الصغيره اللي هلا بين هلالين اللي شو اسمه الرسمالة 150 دولار منطقة الشمال وتحديدا بالطرابلس مجاورة للمياه البحرية المياه الإقليمية السورية اللي فيها شركات روسية كمان بدها تنقب عن البترول هناك <laughs>